See. Mon Dieu, les ramène en séjour vers toi. Que le pardon et la clémence, oh mon Dieu, les ramènent envers toi. Mon Dieu, mon Dieu, les ramène en séjour.